Welcome to for depositing 5 coins. for depositing five coins. <laughs> você, você, puta que pariu, eu posso aqui pela live de diabo. Caralho, eu passei, mano, eu sou foda, eu não frito, velho. 私は最終的に一つのものを得た